会場の皆様こんにちは立教大学よさこいでゆりもんじゅと申します精一杯演舞させていただきますご声援のほどよろしくお願いしますそれでは参ります2019ゆりもんじゅ抜刀挑み見せるは黎明なんだ 挑戦が幕を開ける2019パッド 会場の皆様に礼ありがとうございました